La commission. Origine et mandat. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est un organisme indépendant qui existe depuis 1976. La Commission a pour mandat de veiller à la promotion et au respect des droits énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse et par la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. L'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Services et activités. La Commission reçoit les plaintes du public en matière des droits de la personne ou de droit de la jeunesse et offre des services d'enquête, de médiation et de représentation judiciaire. Elle mène des recherches sur les droits de la personne et de la jeunesse et offre aussi des formations dans différents milieux. Travail, organismes communautaires, milieu scolaire. Elle offre également un service conseil en matière d'accommodement raisonnable et aide les organismes publics ou entreprises privées qui doivent ou veulent implanter un programme d'accès à l'égalité. Finalement, elle décerne aussi chaque année le prix Droits et libertés à un individu, un organisme une entreprise pour souligner leur engagement et leur contribution exemplaire en matière de défense des droits et libertés de la personne au Québec.